Sənə aslanım deyən İsmail Şıxlı ixtisarla. Adı dünyaya yayılmış dizi aynalı pəhləvan bir gün şahın hüzuruna gələndə baş əymədi. Vəzir vəkili də saymayıb dərhal yuxarı başa keçdi. İçərdəkilər onu gözaltı süzsələr də qorxularından heç nə demədilər. Bilirdilər ki, şah istəkli pəhləvanına söz deyənin boynunu vurdurur. Dizi aynalı adəti üzrə şahın sağ tərəfində əyləşdi. Dəstəyi naxışlı, uzun, enli qılıncını dizinin üstünə qoyub şəslə içərdəkiləri süzdü. Şah da dinmədi. Həmişə başını tumarlayıb kürəyinə döydüyü sevimli pəhləvanının axır vaxtlar heç kəsi saymadığını, bu günsə onun özünə belə məhəl qoymadığını görsə də sustu. Ancaq hiss elədi ki, barmaqları şaxlıq taxtının dirsəyini sıxdı. Necəsən oğlum? Keyfin yaxşı olsun. Güləşməyə hazırsanmı? Güləşməyə yox, dünyanı çiynimə qaldırıb yerə çırpmağa da hazıram. Bu saat qollarımda elə güc var ki, heç kəs, heç kim qabağımda dayana bilməz. Yəni deyirsən, dizini yerə gətirən olmaz? Elə oğlu hələ anası doğmayıb. Pəhləvan ayağa durdu. Sinəsini qabardıb şahın önündə dayandı. Onun enli kürəyi otağın yarısını tutdu. Şah pəhləvanın iri, cod əllərinə, tüklü qollarının şişmiş əzələlərinə, şüşənin altından aydın görünən diz gündələrinə, döş qəfəsinin aşağısına, qabırğalara doğru uzanan və paltarın üstündən belə aydınca hiss edilən girdə əzələlərinə və nəhayət boynuna bitişmiş çiyinlərinə baxdı. Onun çiyini və sinəsi o qədər qabarıq idi ki, bunların müqabilində başı olduqca balaca görünürdü. İstəyirsən bu saat buradakıların hamısını büküb alım dizimin altına.'' Şahın qaşları çatıldı. Sifətindən qəzəb qarışıq acı bir təəssüf keçdi. Lazım deyil. Şah qəzəbinə boğub zorla gülümsündü. Dizaynalı bu gülüşdəki məzəmməti duymadı. Sabahki döyüşdən qabaq səni bir yerə göndərəcəm. Hara? Qəbristanlığa. Nə? Şah pəhləvanın təəccübünə əhəmiyyət vermədi. Sakitcə sözünə davam elədi. Gedərsən qəbristanlığa, Rüstəmzalı çağırarsan. Ölü mənim nəyimə lazımdı? Gərək olar. Pəhləvan gəldiyi kimi gedəndə də heç kəsi saymadı. O, şəhərin kənarındakı qədim qəbristanlığın girəcəyində ayaq saxladı. Xəfif külək yovşan qoxulu havanı onun üzünə çırpdı. Qəbristanlıq böyük idi. Üstü naxışlı uca, iri başdaşları qibləyə üst tutaraq qatarlaşmışdı. Daşların üstünə qəbirdə yatanların sənətini bildirən şəkillər çəkilmişdi. Pəhləvan asta və ləngərli addımlarla lal sükuta qərq olmuş qəbirlərin arası ilə ortadakı təpəyə doğru addımladı. Otlar saralmışdı. Çökmüş qəbirlərin ətrafında böcəklər dolaşırdı. O qurumuş otların, yovşanların arası ilə addımladıqca çəyirtkələr ətrafa sıçraşırdı. Pəhləvan bəzən büdrüyüb çuxura düşür, ayağının altında sümüklər ovxarlanırdı. Dizaynalı dikdirdə dayanıb nəfəsini dərdi. Nizami qoşun kimi sıralanmış baş daşlarına baxıb saymaz yana qışqırdı. Ay Rüstəm! Qəbirdaşları tərpəndi. Müxtəlif tərəflərdən yerin altından çıxanlar asta-asta ona yaxınlaşdılar. Pəhləvanın qarşısında dayanıb intizarla gözlədilər. Dizi aynalı onları təkəbbürlə süzüb gülümsündü. Sizi kim çağırıb? Sən. Siz kimsiz? Rüstəmik. Pəhləvan qəhqəhə çəkdi. Əvvəlcə istədi onları qabağına qatıb qəbristanlıqdan qovsun. Sonra fikrini dəyişdi. Mənə siz yox, Rüstəm Zal lazımdı. Ölülər daşları qaldırıb qəbirlərin altında yox oldular. Dizaynalı pəhləvanın sükutdan qulaqları cingildədi. Üfüqə doğru əyilmiş günəşin qürub sarılığında daha vahiməli görünən baş daşlarına baxıb yenidən qışqırdı. Rüstəm Zal, hey! Onun səsi qəbir daşlarına toxunub cingildədi. Pəhləvan qulaq verib öz səsinin əks sədasını dinlədi. Birdən ayağının altında yer titrədi. Baş daşları silkələnib şaqqıldadı və dizi aynalı gördü ki, qəbristanlığın aşağı tərəfindən bir təpə qalxdı və onun üstünə yeridi. Dizi aynalını vahimə bastı. Dala-dala çəkilib, kürəyini uca bir baş daşına söykədi. Əlini qılıncın dəstəyinə aparıb gözlədi gələn insan idi. Yeridikcə dizə qədər torpağa batırdı. Onun enli kürəyi günəşin qabağını kəsdiyindən qəbirstanlığa qaranlıq çökdü. Ətrafdakı quru otlar, yovşan kolları tərpənib xışıldadı. Elə bir külək əsdi. Dizi aynalının bədənini soyuq tər bastı. Çığırmaq istədi. Səsi çıxmadı. Vahiməli-vahiməli qılıncını sıyırıb havada yellədi. Qüvvətli bir əl onun qolunu burub yanına saldı. Özünü niyə itirdin? Sən kimsən? Rüstəm Zalam. O kənara durdu. Pəhləvanın üzünə gün düşdü. Dizi aynalı təpinmiş dodaqlarını yalayıb, qarşısında dayanan nəhəngə baxdı. Niyə torpağa batırsan? Görünür torpaq yumuşaqdır. Bəs mən niyə batmıram? Yəqin mən səndən ağıram. Yəni demək istəyirsən ki, səndən güclüyəm? Bilmirəm. Hələ səninlə gücümü sınamamışam. Sən pəhləvansan? Rüstəm Zal gülümsündü. Sözünü de. Dizi aynalı onun mehribanlığından azacıq ürəkləndi və altdan yuxarı Rüstəmin üzünə baxdı. Bu nəhəngin qarşısında nə qədər balaca və çəlimsiz olduğunu dərk elədi. Bəs sənin sorağın qulağıma niyə dəyməyib? Hamı sənin kimi adlı-sanlı olmaz ki. Yoxsa mənim güclü pəhləvan olmağıma inanmırsan? Məni bütün dünya tanıyır. Hamı qabağımda zağ-zağ əsir. Neçə pəhləvanın kürəyini yerə vurmuşam. Ancaq hələ mənim dizimi yerə gətirən olmayıb. Bilirəm, dörd böyrək pəhləvanı mən yıxmışam. Bilirəm, kəl boynunu da mən dizimin altına almışam. Onu da bilirəm. Haça ürək pəhləvanı necə dana boyun elədiyimi də yəqin eşitmisən. Eşitmişəm. Bəs niyə gülürsən? Ona görə ki, o pəhləvanlar səndən güclüdülər. Necə? Məndən güclüdülər? Bəs niyə kürəklərini yerə vurub dizimin altına alıram? Bəs niyə qabağımda duruş gətirə bilməyib yıxılırlar? Şahın qorxusundan. Şahın bura nə dəxli var? Var, əzizim, var. Əgər o sənin dalında durmasa, bircə gündə yox olarsan. Elə şey yoxdur. Mənim özüm güclüyəm. Mənim qabağıma heç kəs çıxa bilməz. Nə qədər adsan qazanmışamsa, özüm qazanmışam. Mənim dizimi yerə gətirən hələ anasından olmayıb. Ona görə mənə dizi aynalı deyirlər. Rüstəm gülümsündü. Yuxarıdan aşağıya baxıb qarşısındakı pəhləvanın pörtmüş sifətini, qılıncın dəstəsindən necə yapışdığını gördü. Onun xoruz kimi boynunu şax tutub dünyaya meydan oxumaq meylində olduğunu anladı. Əlini pəhləvanın çiyninə qoyub ehmalca aşağı bastı. Dizi aynalı ağırlı altına düşmüş yay kimi sıxılıb balacalaşdı. Nə qədər silkələndisə, çiynindəki ağırlığı ata bilmədi. Özü də hiss etmədən büzüşüb aşağı çöktü. Dizlər yerə gəldi. Rüstəm onun dizlərinin ehmalca yerə endiyini hiss edib dayandı. Bir balaca da əlinin ağırlığını salsaydı, pəhləvanın dizindəki aynalar sına bilərdi. Rüstəm bunu istəmədi. Əlini boşaltdı. Pəhləvanın çiynindən tutub yuxarı qaldırdı. Sıxılmış yay indi də asta-asta açılıb tikəldi. Rüstəm əlini götürdü. Pəhləvan ufuldanıb dərindən nəfəs aldı. Bilmədi gözünü gün qamaşdırdı, yoxsa başının üstündə qığılcım oynadı. Özünə gələndə gördü ki, qəbristanlığı bürüyən kölgə uzaqlaşdı. Yenə ayağının altında yer titrədi. Başdaşları silkələnib şaqqıldadı. Rüstəm zal yox oldu. Pəhləvan çiynini ovxalaya-ovxalaya onun dalınca qışqırdı. Sənin ki belə gücün var, bəs niyə mənim kimi məhşur deyilsən? Yerin altından səs gəldi. Sənə aslanım deyən mənə pişiyim desəydi, dünyanı çiynimdə gəzdirərdim. Dizi aynalı kürəyini söykədiyi başdaşının dibinə çömbəldi. Qolu ilə alnındakı soyuq təri sildi. Qəbirstanlığa ağır və vahiməli bir sükut çökdü.